どんなことがあっても指揮官は知っていますか高いところに立っていれば遠くが見えるけど 指揮官が認めてくれた証わかりましたニーニはこれからも指揮官のそばにいて正しく楽しく生きていくように努力します Thank you.